This is the cool. três, Yeah. Vim trabalhar com a moça Sempre treinando meu ar Todos unidos no mesmo barco E aí vai eu, o lusitano, lusitano, perfeito coração Escuta minha versão Eu vou te levar É onde ninguém te levou Vamos apanhar é Apanhar tudo e qualquer coisa. É estrela, está olhando por ti, cuida de ti. Vamos, vamos pra festa. Carinha na caboça, trabalha, beça, canta. Uh. to the studio Rega Mix Sound System Elle a affronte quoi quoi tu Y'a pas y'a Me voici, me voilà près de toi Accroche Rega Ouais le petit gars il vient d'ici bas La la la la la la la la la la la On travaille notre carcasse, on fracasse tous ceux qui travaillent leur carcasse. Introduction en direct live, studio Megamix, LIA 33 ouais quoi, tu veux quoi